چرا کریتوس خانواده خودش رو نجات نداد توی این ویدیو قراره که جواب این سوال رو بهتون بدم سلام بچه ها خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از تئوری آف God of War Now there is no hope. یکی از سوالاتی که هممون در مورد گادوار دو داشتیم این بود که چرا وقتی که کریتوس داشت زمان رو به عقب برد نرفت به شبی که زن و بچهش کشته شدن و جلوی اون اتفاق رو بگیره همونطوری که همتون میدونید داستان گادوار دو در مورد این بود که کریتوس میخواست بره پیش سیسترز فیت تا زمان رو برگردونه به عقب تا بتونه دوباره Blade of Olympus رو بگیره و زوس رو باش بکشه و انتقامش رو هم از زوس بگیره this be? The Sisters of Fate have aided you. Unexpected. The sisters are dead. I underestimated you. A mistake I do not intend to repeat. ولی چرا کریتوس نرفت به گذشته تا خانواده خودش رو نجات بده این یکی از سوالاتیه که خودم چندین بار بهش فکر کردم قبلا این سال از برونو ولسکس کارگردان انیمیشن سانتا مونیکا پرسیده شده بود و برونو هم گفت که کریتوس میتونست بره به گذشته و جلوی خودش رو بگیره که زن و بچهش رو نکشه ولی اونقدری که افکارش به انتقام گره خورده بودن که به این فکر نکرده بود اون اصلا حتی همچی فکری هم نکرده که بره و یه همچین کاری بکنه و تنها چیزی که اون لحظه داخل ذهنش بود گرفتن انتقامش از زوسه What will you do, father? You can no longer hide behind the skirts of Athena. Athena is dead because of the rage that consumed you, Kratos. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! child, I will tolerate your insolence no more. این از جواب این سوال کریتوس میتونست که بره به گذشته و خانوادهش نجات بده ولی اصلا بهش فکر نکرده بود شما خودتون رو به جای کریتوس بذاری. زوز شهری که کریتوس داخلش بزرگ شد رو نابود کرد و همه هم به امید که کریتوس نجاتشون میده مردن و هزاران بیگناه هم کشته شدن told you to return to Sparta! Why do you leave Sparta unprotected? Sparta... is no more. What treachery is this? Zeus. He came under the cloak of darkness into Sparta. Watch. They begged for their god to save them. و این عصبانیت کریتوس رو بیشتر از هر چیزی میکنه ولی اگر زوس اسپارتا رو نابود نمیکرد ممکن بود که کریتوس فکر اینکه خونهادش رو نجات بده رو داخل ذهنش میکرد was left with no choice. I had to seek out the sisters to change the fate of our beloved Sparta. For I am all that is left. <coughs> now you are all that is left. I have faith that our brothers of Sparta will live on through the true God of War. doing the bidding of the gods. Come down here and face me now, Zeus! خب بچه اینم از این ویدیو امیدوارم که خوشتون اومده باشه لایک کنم subscribe یادتون نره و تا ویدیو دیگه فعلا خدافظ